آه، في حد بيسأل سؤال في مجموعات العمل بيقول احنا درسنا شخصيات ملحدين وقلنا فيهم شخصيات ملحدين عندهم امراض نفسيه زي نيتشا وزي غيرهم طيب الناس دي نتكلم معاها ازاي ونعمل ايه معاها لا خلوا بالكم من نقطه مهمه جدا في حاجتين مهمين قوي لو انا عرفت ان الشخص الملحد عنده الحاجتين دول ما بتكلمش معاه المرض النفسي والادمان ادمان المخدرات ليه من ضمن اعراض ادمان انواع معينه من المخدرات بيبقى فيه من ضمن الاعراض آه، افكار الحاديه ده من اعراض المرض اعراض الادمان لمواد معينه بتجي عنده بنسميها كده فور ثوتس اباوت جاد يعني افكار خاطئه عن الله منها افكار الحاديه افكار آه، سيئه عن الله دي من ضمن اعراض الادمان طب الشخص ده مهما اتكلمت معاه وهو مدمن النتيجه صفر ملهاش فايده الكلام ما بيجيبش نتيجه معاها ده حله ايه ده حل اقول له حبيبي لما تتعالج من الادمان وتتعافى منه وتخش فتره تاهيل وتفوق من ادمانك ساعتها نتكلم لو لسه الافكار دي موجوده عندك نتكلم ساعتها لو الافكار دي اختفت يبقى هي مرتبطه بادمانك للمواد دي يبقى ده شخص المدمن مخدرات الشخص اللي عنده مرض نفسي في بعض الامراض النفسيه بيبقى فيه افكار الحاديه فيها مرتبطه بافكار الحاديه نفس القصه تنطبق عليها الكلام معاه يساوي صفر فده اقول له روح لطبيب نفسي اتعالج خد كورس علاج لما تخف من الاعراض دي لو لسه برضو الافكار الحاديه موجوده عندك نتكلم لكن لو خفيت منها خلاص مفيش داعي النتيجه بقت او القصه بقت محلوله فالمريض النفسي او المدمن انواع مخدرات ده يتعالج الاول سواء من مرضه النفسي او من ادمانه وبعد كده نتناقش ونقعد معاه فبلاش ناخد الموضوع بعاطفه يعني او بشطاره كده شخصيه ونقعد نتكلم معاه ونرشده لربنا ونرد على اسئلته لان النتيجه صفر فخلي بالكم لو مريض بامراض نفسيه معينه او مدمن يتعالج الاول وبعد العلاج لو الافكار موجوده عنده ساعتها نقعد معاه لكن طالما هو في حالته المرضيه دي او في ادمانه مهما اتكلمنا معاه ملهاش اي قيمه